फ्रेंड्स मेरा नाम है रोहित आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्रूट टेक्नोलॉजी में आज की वीडियो में बताऊंगा कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को 100 परसेंट सिक्योर कैसे करें सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है और आपको यहाँ लोगों पर चले जाना है अब थ्री लाइन्स हैं उस पर एंटर करना है सेटिंग में एंटर कर करने के बाद आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन आ गया है इसमें एंटर कर देते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा होगा टू फैक्टर ऑथेनेटिक ऑथेनेटिकेशन इस पर एंटर करना है गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज पे करना है यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है मैं भी एंटर कर देता हूँ डालने के बाद आपको एरोपेड आपके पास एक ओ आएगी उसको यहाँ पेस्ट कर देना है नेक्स्ट कर देना है ओ डालने के बाद ये get your log in course through WhatsApp आप इसको व्हाट्सअप पे भी आपका कोड जा सकता है तो आपको ये कभी नहीं करना है तो आपको डन का ऑप्शन एंटर कर देना है और आपको यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेना है रिकवरी करने के लिए आप आसानी से कर रिकवरी कर सकते हैं अपने अकाउंट को डिलीट किया प्रॉब्लम आती है आपको कुछ बैकअप लेना है आपको यहाँ पर screenshot get new course पे एंटर कर देना है आपका कोर्स भी सेंड हो चुका है अभी आपको यहाँ से बैक लेना है आपका ये ऑन हो चुका है इस सेंड मेथड आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो चुका है इससे आपका अकाउंट कोई हैक नहीं कर सकता गाइस लिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही आज की तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को